Əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı salamlayıram. Bu gün sizə yuxa salatını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün toyuğun döş ətini didilmiş formada, qaynadılmış kök baxın bu cür xırdalanmış formada, konservləşdirilmiş qarğıdalı və xırdalanmış göyərtilərdən istifadə etmişəm. Göyərtilərdən keşniş, şüyüt, bir qədər cəfəridən istifadə eləmişəm. Mayonez aralarına və zövqə görə duz istiyotdan istifadə edəcəyim. Bunun üçün ilk əvvəl yuxa götürürük. Yuxanın üzərinə mayonezdən gəzdiririk. Və kökdən yaymağa başlayırıq. Zövqə görə duz və istiyot əlavə edirik. Yenidən yuxalardan birini üzərinə örtürük və mayonez əlavə edirik. Toyuğun döş ətindən əlavə edirik. Göyərtiləri əlavə edirik. qata isə arğıdanlardan əlavə eləyirik. Duz istiyota ehtiyac yoxdur, çünki qarğıdalı duzludur. Qarğıdalılar sonuncu olduğundan üstündən yenə mayonez gəzdiririk. İndi isə bükürük. Doğradıqdan sonra 1 saat minimum soyuducuda saxlayıb sonra kəsin. Əziz izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Siz də hazırlayıb yeyə bilərsiniz. Afiyət olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Müzik